ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በምሕረት መቸርነት ጠብቀን ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን በቤት እንድንሰበሰብ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተን ቅዱስ የሆነውን ስምህን ሳይገባ እንድናመሰግን ስለፈቀድክልን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። በመካከላችን ተገኝተ ቃል እንደጅን ከፍትልን ቃልን ጽናትና ኃይል ጉልበት በልቦናቸው ጽናት እንድታሳድርባቸው እንማጸናለን። ስለሰማህን እናከብረሃለን፣ እናመሰግናሃለን። የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ ማዛ ክርስቶስ በየነ የቤተክርስቲያናችን አስተዳዳሪ አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምናደራቸው እግዚአብሔር አምላካችን በምሕረቱ በቸርነቱ ጠብቆ ወደዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ አሜን። እንግዲህ እንደተለመደው በእግዚአብሔር ቃል መሰረትነት እንነጋገራለን። ሁልጊዜ የምናገረው ነው። በዚህ ውስጥ ትልቁ አስተማሪ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በቃሉ ውስጥ የሚገኝ እግዚአብሔር ከቃሉ ጋር ነው። መንፈስ ቅዱስ ከቃሉ ጋር ነው። በዘመናት ሁሉ ተሻግሮ ቅዱሳንን ወደ ቤቱ የሚሰበስብ የሚባርክ ህያው የሆነ ቃል ስለሆነ እኔም እናንተም አብረን የምንማረው። ባለፈው ሳምንት ከዛም በፊት ባሉት ሳምንታት በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል የሚለውን አርስ ነበር ዜን የመጣ ነው። ለቤተ ክርስቲያኑ የተነገረ ነገር ነው። ሐዋርያትና ነቢያት ባስተማሩን ትምህርት ማለት ነው። የክርስቲያን ህይወት የሚገባው በሐዋርያት ትምህርትና በነቢያት ትንቢት ነው። ከዛ ውጭ የሆነው አይሆንም፣ ለቤቱ መሰረት አይሆን፣ ለቤቱ ራስ ጣራ አይሆን፣ ለቤቱ ግድግዳ አይሆን፣ ምንም አይሆንም። እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም ብለዋል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ነገር ላይ አይጨመርምና በጥንቃቄ እየመረመርን ይህ የማን ነው? ይህንን አባቶቻችን አምነውታል ወይ? ይህን ነገር አባቶቻችን ተቀብለውታል ወይ? እያልን በቃሉ እንድንመረምር ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ምናለ ሊያንጻችሁ በሚችለው በቅዱሳን ዘንድ ርስት ሊሰጣችሁ ለሚችለው ሊያንጻችሁም ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደራ ሰጠኋችሁ አለ። ሰው ታማኝ ስላልሆነ የሰው ሀሳብ ይቀይራል፣ በዘመናት በጥቅም ይቀይራል፣ በፍራቻ ይቀይራል፣ በውሸት ይቀይራል፣ በራሱ ድክመት ይቀይራል። ስለዚህ በሰው አይደለም የምንታመነው። እኔ ዛሬ እዚህ ጋር መለፈልፈው ነገ ሌላ ሰው ልሆን እችላለሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይቀየርም፣ በዘመን ተሻጋሪ ነው። ትልልቅ ሰዎች ባይቀበሉት ቃሉ ትልቅ ስለሆነ ከነሱ አልፎ ይሄዳል አይደለም። ስለዚህ በዘመናት ሁሉ ልንታነጽበት፣ ልንመሰረትበት በብዙ መከራ ውስጥ እንድናልፍ ሊያደርገን የሚችለው የአባቶቻችን የሐዋርያት ትምህርት ነው፣ የነቢያቱ ትንቢት ነው የሚል ሀሳብ ነው። ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ ብዙ ነው የተነጋገርነው። እንደ አቅማችን ባለፈው ሳምንትም መጠመቅን ጌታ ሂዱና አጥምቁ አስተምሮ ብሏልና የክርስቲያን ህይወት በየደረጃው እያደገ መሄድ አለበት። መጠመቅ፣ ከዛ መማር፣ ተምሮ ደግሞ እንዲሁ መቅረት አይደለም። ደቀ መዝሙር መሆን ያስፈልጋል። ያ ደቀ መዝሙር ደግሞ ይሄዳል፣ እሱ በተራ ያስተምራል። ክርስትና በዚህ መልኩ ነው የሄደው እንጂ የተጀመረ ቤት ቤት ሊሆን አይችልም ብለን ተነጋግረናል አይደለም። ህንፃ ተጀምሮ የገሌ ህንፃ ወይ አላለቀም እየተባለ ነው የሚነገረው። እኔ በሰፈራችን አንድ በጣም የታወቁ ጄኔራል ነበሩና ቤቱ በመንግስት ሲቀያየር እሳቸው ሞተዋል። እዛ አካባቢ ነው ሰፈራችን፣ ጦር ኃይሎች አካባቢ ያላችሁ ታውቃላችሁ። የፈረሰ ቤት ነው የጀነራል እንትና ቤት ነው የሚባለው። ግን ቤቱ መስኮት የለው በር የለው በቃ ፍርስ እንትን ያላለቀ ቤት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይሆን የክርስቲያን ህይወት በአግባቡ በእግዚአብሔር ቃል ታንጾ ለእግዚአብሔር ማደሪያነት ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት መሆን ይገባዋልና ነው። ስለዚህ እውነተኛ የክርስትና ክርስትና የሚመሰረተው በሐዋርያት ትምህርት በነቢያት ትንቢት ላይ እንደሆነ ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ተመልክተናል። በሐዋርያት ትምህርት በነቢያት ትንቢት እየታነጹ ማደግ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት ወይንም የመንፈስ ቅዱስ ቤት ወይም ቤተ መቅደስ ለመባል እንደሚያበቃ በአጭሩ ተመልክተናል። ምን ማለት ነው? ሰው የመንፈስ ቅዱስ ቤት ሲሆን ምን ይሰራል? ቅዱስ ነገር ነው የሚሰራው። የተቀደሰ ነገር ነው። ፍቅር በቃ ይመነጫል ከሰውየው። ትህትና አይነገረውም። ለምን? እግር ካጠበው ጌታ ተምሯላ። የዋህነት ገንዘቡ ነው። ቅንነት ገንዘቡ ነው። መታዘዝ ገንዘቡ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሚሆኑ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። በቃ እግዚአብሔርን ያያሉ፣ ለእግዚአብሔር ይታዘዛሉ። ስለዚህ ወደዛ ደረጃ እንዲያድግ ነው ክርስቲያን የጠራው። የሞተለትን ጌታ እንዲያውቅ አባቱን እንዲያውቅ አባታችን ሆይ በሰማይ ምት እንላለን፣ ግን አናውቀውም። አንድ በታችን ግን የአባትና የልጅ ግንኙነት የለም። ለምን አልተማርነውማ? አላወቅነውም። ባህሪውን አልተረዳንም። ገንዘቡን አልተረዳንም። አናውቀውም። በምላት አናውቀውም። ግን በገለጠልን መጠን እንድናውቀው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ የሆነ ሰው ህይወት ነው፣ ተስፋ ነው። አባቶቻችን በዚህ ሁኔታ ነው ያለፉት። ሳይናገሩ አስተምረው በቃ በመኖራቸው በመገለጣቸው ሀገር የሚያጠኑ ትውልድ የሚያቀኑ በመኖራቸው ሲጸሉ የሚሰሙ ለምን ታንጸዋላ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆነዋላ። አያችሁ በትምህርት ስለዚህ እኛም ወደዚያ ክብር ነው እግዚአብሔር እንድናድግ የሚፈልገው። የሐዋርያት ትምህርት፣ የነቢያት ትንቢት መገኛ የሆነው ማን ነው? ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምን አለን? ሂዱ ብሎ ያዘዘውን መለኮታዊ ትእዛዝ ባለፈው ሳምንት በጥቂቱ ለመረዳት ሞክረናል። ቅዱሳኑን ሰበሰበና ሐዋርያቱን ሰበሰበና ሊለያቸው ሲል ምን አለ? ሂዱ አሕዛብን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችኋቸው ያረ የቀረ ነገር አለ? ያረ የቀረ ነገር አለ? የቀረ ነገር አለ? እያስተማርኳችሁን ያዘዝኳችሁን እያስተማራችኋቸው። ዝም ብሎ ደቀ መዝሙር ሆን አይቻልም። እንዴት አሉ? ዝም ብሎ ወታደር ሆን ይቻላል? አይቻልም። መልፋት አለበት፣ መግባት አለበት፣ መሰልጠን አለበት። እምቢ እስከሚል ስለዚህ ክርስትናም እንዲሁ ለብሰን ስለመጣን እኔም እዚህ ጋር ስለለበስኩኝ ደቀ መዝሙር መሆን አልችልም። መማር ማወቅ፣ ያወቁትን በዛ ላይ መጽናት ተገቢ ነው። የሰው መዳን ሀሳቡም እቅዱም ሰማያዊ እንደሆነና ይህን ሀሳብ መድኃኒታችን በነቢያቱ ሲያናግር እንደነበር አይተን በዘመነ ስጋዌ በስጋ ተገልጦ እንዳስተማረና ያስተማራኳችሁን ሁሉ ብቻ አስተምሩ ብሎ እንዳዘዘ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ያለውን ትእዛዝ ማጥናት ጀምረናል። እንግዲህ እናየዋለን። ዛሬ ምን አለ? እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው የሚለውን ዘላለማዊ ትእዛዝ በአጭሩ እንመለከታለን። ዛሬ እንደው ዝም ብላችሁ አስቡ። በዚህን ጊዜ ይህን ቃል የሰሙ አባቶቻችን እኛ ሳናይ የምናመልከውን እግዚአብሔርን በስጋ ባህሪ የተገለጠ ጌታ እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤል የሚሰግዱለት የሚያመልኩት ኪሩቤልና ሱራፌል በፊቱ የሚቆሙለት አይደለም። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ያው የማይሞት አይደለም ምንለው የተወለደ የተጠመቀ እንለዋለን። ምንድን ነው? ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ያው የማይሞት ይህ ጌታ ነው ያስተማረው ትምህርቱ። ይህን ቃል የተናገረው የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ በስጋ በእኛ ባህሪ ተገልጦ ነው። ይሄ አይምሯችን ሄዶ ሊያስተውሎ የሚገባ ነገር ነው ወገኖች። የክርስትና ትእዛዝ የመጣው ከሰው አይደለም። ስናነበው ይቀላል፣ ግን እግዚአብሔር ነው ያዘዘው። አሁን ከእናንተ መካከል አንድ ሰው መጥቶ እዚህ ገሌ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብትሆን ቢላችሁ ምንም ይሰማችሁ? ደስታ ነው አይደለም? አይሰማችሁም? ክብር እንደ የኢትዮጵያ የሀገራችን የቅድስት ሀገር የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የምትባለው ምን ይላል? ደስ ይላል አይደለም እንዴ? ደስ ይላል። ይህ እኮ ከዚህ የከበረ ነው፣ የሚወዳደርም አይደለም። እግዚአብሔር ለአገልግሎት ለሰማያዊ ክብር የእግዚአብሔር አገልጋይ ለመባል ሂዱ የሚል ድምፅ ነው የሰሙት ከባለቤቱ ከዋናው ከምንጩ ቀድሞ በነቢያት ያናግር ነበር። እነ ሙሴ ካላየንህ ሁል ጊዜ ወዳጄ ትለናለህ፣ ወዳጄ ትለናለህ፣ ድምፅ ብቻ ምንድን ነው እንይህ እያልን እኔን አይቶ የሚጸና የለም የሚድን የለም እያለ ለምን እግዚአብሔርን በባህሪው ማየት የሚችል የለም። ቅዳሴ ስንጀምር ይህችን ቀን ምን ያህል የምታስጨንቅ ናት፣ ምን ያህል የምታስፈራ ናት። መንፈስ ቅዱስ ከሰማያዊ ሰማያት የሚወርድባት እንዳላለም አለ ነው የምንለው መካከላችን ግን ማየት አንችልም። ካየነው አንጸና ማንድንም እግዚአብሔርን በባህሩ ማየት ስለማንችል ነው። ስለዚህ ይህ ጌታ ነው ያስተማራቸው። እግዚአብሔር የሆነው አምላክ የሆነው በስጋ እኛን ለማዳን የተገለጠ ጌታ ሂዱ አለ። ይህ ትእዛዝ ሁላችንንም የሚመለከት ትእዛዝ ነው። እዚህ ጋር ያሉትን አባቶች ብቻ አይደለም። ደቀ መዝሙር ደረጃ ላይ የደረሰ ቤተሰብ ያለው ቤተሰቦቹን፣ ልጆች ያለው ልጆቹን ከዛም ውጪ ለፍጥረት ሁሉ ተብሏልና በመንገድ ሁሉ የሚያገኘውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲሰበስብ የታዘዘ ቃል ነው። ስለዚህ በዚህ ቅዱስ ቃል ውስጥ መሄድ፣ ማሳመን፣ ማጥመቅ፣ እምነትና ምግባርን ማስተማር፣ ደቀ መዝሙር ደረጃ ማድረስ፣ ሲደርሱ ድረስ መንከባከብ እንዳለባቸው ጌታቸው አዝዟቸዋል። አይመስላችሁም? አዎ ይህን አዝዟል። ምን አደረገ? ሂዱ እንደው ልዩነቱን ብቻ አይሁት። እኛ ዛሬ በበፌ ተዘጋጅቶልን የኛ የኛ ዘመን እኮ እንዴት የተባረከ ዘመን ነው! ስርዓተ ቅዳሴው፣ ስርዓተ አምልኮ ምንም እዚህ ውስጥ ይህን የሚል የለም። ስርዓተ አምልኮውን ጀምረው ፈጽመው ነው የሰጡን። መጸለይ ብቻ ነው። ትርጓሜው አስቀምጠውታል። ምን የቀረ ነገር አለ? በበፌ በስርዓት ለእኛ እኮ ሂዱ እያነሳችሁ መግቡ ነው። ለእነሱስ መጽሐፍት ገና አልነበራቸው። ጉባኤ እንደዚህ ጉባኤ አልነበረም። የሚሄዱት አረማውያን ጋር ነው፣ አይሁድ ጋር ነው። ወገኖቻቸው ክርስቶስን የሚጠሉ ክርስቶስን የሰቀሉ ሎቱ ስብሐት ክብር ይግባውና እሱ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላለ እንዲህ ብሏል ብለው ከሰው ጌታ ላይ መከራ ሰዎች ጋር የሚሄዱ ስለዚህ ልዩነቱን ተመልከቱት። የእነሱን ጽናት፣ የእነሱን ብርታት፣ የእነሱን ጉልበት፣ የእኛን ስንፍና፣ የእኛን ድካም። ቃሉ ግን ህያው ነው እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። አያችሁ፣ ህያው ነው ቃሉ፣ የሚቀጥል ነው። እነሱ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አይቆዩም። በስጋ ሰዎች ናቸው፣ ደካሞች ናቸው። መጀመሪያው ምት ዓመትን እንኳን አላለፉም። ታርደው ተቀጥቅጠው፣ ተደብድበው፣ ተሰድበው፣ ተንቀው፣ ተገርፈው ነገር ግን ለእግዚአብሔር ጸንተው ያለፉ አባቶቻችን ናቸው። በእነሱ ደረጃ እኛን ስናይ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእውነት በእውነት አልሄድን የመጡትን አላገለገልን። እግዚአብሔር ይርዳ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ የሆነውን የክርስቲያን ሕይወት በተራራው ስብከት የነገራቸውን ሕገ ወንጌልን ፍጽምት የሆነችውን የፍቅር ሕግ ማስተማር ለሐዋርያት ቀዳሚ ተግባራቸው እንደሆነ የተጠሩለትም ዓላማ ይህ እንደሆነ ለሐዋርያቱ ሲያሳስባቸው እንመለከታለን። በቃ ሂዱ ደሞዝ ሰጥቷቸዋል። ሂዱ ሲል ሰጥቷቸዋል። መኪና ሰጥቷቸዋል። ሴልፎን ሰጥቷቸዋል። ሌላ ሌላ ነገር ምንም ምንም የለም። በቃ እሱ ስንቅ ሆኗቸው፣ እሱ ምግብ ሆኗቸው፣ እሱ ህያው ስለሆነ በመካከላቸው የተመለሰ በመከራቸው እያጽናና ሲገረፉ እንኳን ዱላውን እንኳን አይከላከልላቸውም። በረከት ጸጋ ሆኖ ተሰጥቷቸው በእሳት ውስጥ ማለፍ እንደ ወርቅ ለማጥራት ሆኖላቸው ቅድም ስንጸልይ የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ ቅዱሳን ስለሚሆኑ ሰማይታት ኧረ ተናገሩ። እንማልዳለን አይደለ? ምን ስጠን ያለው ሰማዕትነት። ኧረ አሁን እውነታችን ነው። ስማችንን ቢያጠፉ እዛ እውነት ጋር አንቆምም። እልም ብለን ነው የምንሄደው። ለምን? ውሸታችን ነው የምንጸልየውን ስለማንለው። እነዚህ አባቶቻችን ግን ሂዱ ሲባሉ ተኩላ ተኩላ ውስጥ ነው ይሄዱት። በቃ የሚባላ ታያችሁ ግን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው፣ እምቢ አይባልም። የንጉሥ ትእዛዝ ነው እምቢ አይባልም። ክብር ነው፣ ክብር ነው። በሰማዕትነት ማለፍ፣ በምስክርነት ማለፍ ክብር ከብሮላቸው ይህን አደረጉ። ይሁንና ብዙም ሳይቆይ በወንጌል ትምህርት እነሱ ሂዱ ይህን አስተምሩ ያዘዝኳችሁን ተብለዋል። በተራ በተጻራሪው ደግሞ ጠላት ምን ያደርግ ነበር? ለወንጌል እንቅፋት የሆነውን ክልከላን አይደለም። እነሱን ጌታ ምን አለ? ሂዱ አስተምሩ አለ። ጠላት ደግሞ ይል አታስተምሩ፣ እናየዋለን እነሱ ላይ የደረሰውን ነገር ማለት ነው። ማዘናጋትን፣ የሐሰት ትምህርትን እንዲሁም ልዩ ልዩ መከራን፣ ስድብን፣ ንቀትን፣ እስራትን፣ ግርፋትን እንዲሁም በግፍ በመግደል በቅዱሳኑ አገልግሎት ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ያላደረገው ጥረት አልነበረም። ተሳካለት? ተሳክቷል? አይሳካም። የሲኦል ደጆች አይችሏትም ተባሉ። ይጋፏታል፣ ግን አይችሏትም አይችሏትም። የእውነት ነገር አልፋን የምትሄድ። ባናምነው እርሱ የታመነው ነው ይጸናል ተብሏል። እግዚአብሔርን አናምነህም ብንለው አናውቅህም ብንለው ይቀርብናል። አያችሁ። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን በተሰጣቸው አደራ መሰረት ቅዱሳን የሚሆኑትን ክርስቲያኖችን በእምነት ትምህርት፣ በምግባር ትምህርት ለማጽናት ከነፍሳቸው ጋር ተወራርደው አገልግሎታቸውን ጀምረዋል። ይህን የምናገኘው ቅዱሳን ሐዋርያት በዚህ የማነጽና የማስተማር አገልግሎት ተግዳሮቶች መካከል ጥቂቶቹ እንመልከት። እነሱ ያለፉባቸው መከራዎች የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ ጠርተው ይላል። ያንን ሽባውን ቤተ መቅደስ ላይ የነበረውን ሽባ ፈወሱትና ገንዘብ እናንተ አንብቡት። ገንዘብ ፈልጎ እንዲህ አይናችሁ ሲላቸው ዞር ብሎ ጴጥሮስ የለንም ገንዘብ ያለንን እንስጥ ብለው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳ እና ብድግ አለ። እግዚአብሔር አጸናው። ተመልከቱ እና ይዘል ነበረ። የሚችል አምላክ ነው የምናመልከው። ዛሬ አይችልም አይችልም፣ ይችላል ይችላል። ነፍሳችንን ያንሳልን እግዚአብሔር። ምን አለ እነሱ ይሄም ሲያዩት ሲያዩት የተፈወሰውን ሰው ሲያዩ ደነገጡ። በማን ስም ነው ደግሞ ገለን ተገላገልን ብለን አሁን እንዲህ እውነትን ገፍቶ በመጣል የምትቀር እየመሰላቸው ማለት እንዴት የዛን ሰው መከራ በእኛ ላይ ልታመጡ ብምለው አስራዋቸው መሸና እዛው እስር ቤት አድሩ ማለት እንግዲህ ቅዱሳኑ ማለት ነው። ቁጥር 18 ላይ ጠርተውም በኢየሱስ ስም ፈጽመው እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ ምን አሉ አዘዟቸው። አሁን ጌታ ምን አለ? ሂዱና አስተምሩ አለ። እነዚህ ደግሞ እንዳታስተምሩ አለ። ገና እኮ ነው ገና ክርስትናዋ ሳትጀምር ማለት እውነት እንድትሸፈን፣ እውነት እንድትቀበር፣ እውነት ሰው እንዳይድን፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ከሰው ልቡና ውስጥ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። ሚስጥር እንኳን አይደለም፣ ሁላችን የምናልፍበት ነው። በሰው ልቡና ውስጥ ኃጢአት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ቅድስና የርኩሰት ሲሞላ ለጠላት ማደሪያ ነው የሚሆነው ያ ሰው መከራውን ያሳየዋል። ወንጌል ሲሰማ ደግሞ ያ እየተነቀለ እየተናደ እየፈረሰ ይሄዳል ከውስጡ ያ ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያ መኖሪያ ስለሚያጣ ሰውየው ትምህርት እንዳይሰማ ነው የሚያደርገው። ወይ አስተማሪውን አታስተምር ይላል፣ ወይ ደግሞ የሚሰማውን አትስማ ይለዋል፣ ወይ እንቅልፍ ያመጣበታል፣ የተለያየ ነገር። ስለዚህ እንዲህ ነው የሚያደርገው። ይህንን ደግሞ በግልጽ እነዚህ አባቶቻችን የሚያስተምሩትን እንዲተዉ ሁለተኛ እንዳትናገሩ ብለው አዘዟቸው ይላል። ጴጥሮስና ዮሐንስ ግን መልሰው እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅ እናንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚገባ እንደሆነ ቁረጡ ይቆረጡ ይላል። ግን ቃሉ የሚለው እግዚአብሔርን ነው የምንሰማው፣ ሰውን አንሰማው እንኳን ኃጢአተኛ የተባለውን ሰው ሌላም ሰው ቢሆን እውነትን እረፉ ቢል ትላላችሁ እንዴ? እሺ ትላላችሁ እውነት ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮ ጨረሰና ሌላ ወንጌል እንዳትቀበሉ አለ። ሌላ እውነት እንዳትቀበሉ ማን አለ? መልአክ ቢመጣም እኔም ብሆን አለ ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ጻድቅ ነው አለ፣ ቅዱስ ነው። እኔም ብሆን አለ። ለምን? እውነት በሰው ሀሳብና በሰው አስተያየት ስለማትቀየር በትልቅ ሰውየውም ከፍታና ዝቅታ ስለማትመዘን እውነት እግዚአብሔር ስለሰራት እግዚአብሔር ስለሆነች ነው እውነት የምትሆነው። በድጋፍ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ስለደግፏት አይደለም። እውነት እግዚአብሔር ስለተናገረ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳንን እረፉ ሲሏቸው የለም እውነት መንገድ ሕይወት ነኝ ብሎ እውነት የሆነውን ወንጌልን ያስተማራቸው ጌታ ስለሆነ እሱን ነው የምንሰማዋል። የነገረን ጌታ ነው የምንሰማዋል። እኛስ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው። ይሄ የመጀመሪያው ክልከላ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ችግር ተፈጠረ በቅዱሳን ዘንድ ማለት ሐዋርያት በሰበኩበት ዘንድ ብዙ ሰው ተሰበሰበ። ብዙ ሰው ብዙ አማኝ መጣ። ከግሪክ የመጡ የአረማውያን ያሉት ግሪኮች፣ ሌሎችም ከብዙ ሀገር የመጡ ተሰብስበው ማዕድ እግዚአብሔር ሲዘጋጅ መቼም የሰው ባህሪ አይደለም። ሰው ወደ ወገኑ ያደላል አይደል? ወደ ወገናቸው አደሉና ከውጭ የመጡትን ደቀ መዛሙርት አዲስ ክርስቲያኖችን ምግብ ከለከሏቸው ማለትና ትንሽ ጸብ ተጀመረ። በዚህም ወራት ደቀ መዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ከግሪክ ሀገር መጥተው የነበሩት አይሁድ በይሁዳ ኖሮ በነበሩት አይሁድ አንጎራጎሩባቸው። በየቀኑ በተሰራው አገልግሎት መበለቶቻቸውን ችላ ይሉባቸው ነበርና አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄው ግልጽ እኮ ያለ ነገር አለ ወደ ወገኑ ነው ሰው ያደላው አይደል ምን ነው ዝም አላቸው አሁንማ ምን መናገርም ያስከንስ ገብቷል ወደ ቤተ መቅደስ ሁሉ ገብቷል አሁን ጌታ ከነገድ ከቋንቋ አይደለም ቤተክርስቲያን የሰበሰባት እኛ ለሙድ ወዴት ወደ ወገን ወደ ቋንቋ። <laughs> በፍጹም እኮ የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ያን ጊዜም እንደዚህ ማድላት ነበረና ምናሉ ቅዱሳኑ ያሉትን ነው። እኛ የምንፈልገው እንዳዘነጉብኝ የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማዕድ እናገለግል ዘንድ የሚገባ አይደለም ይሄ ምንድን ነው? የአስተዳደር ስራ ሌላ ሌላ ነገሩን ያበዘዋል። መምህራኑ እንዳይወጡ እኮ ነው፣ እንዳያስተምሩ፣ እንዳያንጹ busy ይሆናሉ። busy በቃ። ስለዚህ የሚታነጹ ሰዎች እንደተጀመሩ ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ክልከላ ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው እክል አንዳንድ ነገር ማዘጋጀት ማለት ነው። ቅዱሳኑ ግን ይህን ስላወቁ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል የምናገለግለው ማንድ እናንተ አገልግሉ ብለው ሰባቱን ዲያቆናት የሾሙበትን አገልግሎት እንመለከታለን። እዛው አንብቡት። ወንጌልን ከሐሰት እየቀላቀሉ የሶስተኛው ነው መቀላቀል፣ እውነትን ከውሸት ድብልቅልቅ ማድረግ ፍሬ ያፈራም ማለት ነው። እሱ ወንጌልን ከሐሰት እየቀላቀሉ ያልታዘዙትን ከጌታችን ትምህርት ያልተገኘውን በስማ በለው በስሜታቸው ተነሳስተው አምነው ተጠምቀው ደቀ መዛሙርት የሆኑትን በስህተት ትምህርት ለማፍረስ የተነሱትን የሐሰት ክርስቲያኖችን በስልጣናቸው ሲያስተምሩ ሲመክሩ እውነትን ከውሸት ሲለዩ ነበር ይላል። ይሄ ምንድን ነው? ትምህርቱ ተጀመረ። ወንጌል እየሰፋች ሄደች። አህዛብ ወንጌልን ሰሙ። ጣዖት አምላኪው አረማዊው እግዚአብሔር የለሹ እንዴ ከሞት የተነሳ አምላክ ካለማ እንደሱ የሚያድን የለም እያለ ክርስቶስን እያመነ ተቀበለ፣ ወደ ክርስትና መጣ ማለት ነው። ይሄ ነገር ሲሆን ከአይሁድነት ወደ ክርስትና የመጡ ከአህዛብነት ወደ ክርስትና የመጡ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት አይደለም? ክብሩ አንድ ነው፣ ሁለቱም አንድ ናቸው። ከአይሁድ ግን ወደዚህ የመጡት አህዛብን ሲያዩ ችግር ተፈጠረ። ምን አሉ? አንዳንዶች ከይሁዳ ወረዱና እንደ ሙሴ ስርዓት ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ነበር። አሁን ይሄ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው ነው? ኬታ መጡት? ቀድሞ ትክክል ነው። በቤትህ ያለውን ወንድ ስምንት ቀን ግዘረው ብሏል አለ። ህግ ነው፣ ኦሪት ነው ይሄ። በክርስትና ግን ኦሪት ወይም ደግሞ ግዝረት በጥምቀት ተቀይሯል። እነዛ ግን ያ የኖሩበት የሃይማኖት ስርዓት ገና ስላልወደቀ ውስጣቸው ስላለ ክርስትናውን ጥምቀትን ከግዝረት ጋር ቀላቅለው ማለት ነው። አትድኑም አሉ። አያችሁ፣ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ዋሹ። እውነትን ውሸት ለማድረግ ፈለጉ ማለት ነው። ለምንድን ነው ወንጌል በጥምቀት ለኃጢአት ስርየት ነው ጥምቀት የምንጠምቀው አይደለም? ያችን ድህነት ከምን ጋር አያይዙት? እሷ ብትጠመቁም ልጅነትን ብታገኙ ካልተገዘራችሁ አድኑ ማለት። ስለዚህ ጥምቀትን ዋጋ ሰጡት ማለት ነው። ይሄ የሐሰት ትምህርት ነው፣ ቀድሞ የነበረ ማለት ያን ጊዜና የመጀመሪያው ሲኖዶስ ስብሰባም በዚህ ምክንያት እንደነበረ እናያለን። ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከእነርሱም ጋር አንዳንዶች ሌሎች ሰዎችም ወደ ሐዋርያት ወደ ሽማግሌዎችም ወደ ኢየሩሳሌም የወጡ ዘንድ ተቆረጠ ይላል። ይሄን ስብሰባ ተደረገ። አሁን በአይሁድ ወገን ያለውም የሙሴ ህግ ነው ሙሴ ነው ያዘዘን፣ ሙሴን ያዘዘው እግዚአብሔር ነው፣ መገዘር አለባቸው የሚል አለ ማለት ነው። ትምህርቱ ይሄ ነው። እንደዛ ያመጡ የሰት ትምህርት ሐዋርያት ደግሞ የለም እግዚአብሔር ጥምቀትን ሰጥቶናል፣ ሂዱና እያጠመቃችሁ ነው ያለው እንጂ የገዝራችሁ አላለም። ስለዚህ በዚህ መካከል ታሪኩን አንብቡት። የሲኖዶሱ ስብሰባ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቅዱሳኑ እንዴት በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ያገለግሉት እንደነበር እና ይሄ ቃለ ጉባኤው ነው። የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 15ን እንዳለ አንብቡት። ቃለ ጉባኤን ይላል እንዲህም ጽፈው በእነርሱ እጅ ላኩ ይላል። አያችሁ፣ እውነትን ለማጽናት ቅዱሳን የሚሄዱበት መንገድ ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ወንድሞችም በአንጾኪያና በሶሪያ በኪልቅያም ለሚኖሩ ከአሕዛብ ወገን ስለሆኑ ለሆኑ ወንድሞች ሰላምታ ያቀርባል። ሲጀምር ቃለ ጉባኤው ያላዘዝናቸው ሰዎች አያችሁ ከእኛ ወጥተዋል። ክርስቲያኖች እኮ ናቸው። አያድርስ እኮ ነው። ክርስቲያን ሆኖ እውነትን ከውሸት ከመቀላቀል እግዚአብሔር ይጠብቀን። ክርስቲያኖች ናቸው አምነዋል፣ ግን እንደገና ሌላ ሃይማኖት ያላዘዝናቸው ሰዎች ከኛ ወጥተው ትገዘሩ ትገረዙ ዘንድና ሕግን ተጠብቁ ዘንድ ይገባችኋል ብለው ልባችሁን እያወቁ በቃል እንዳናወጣችሁ ስለተሰማ ይላል። ሕግ ተጠብቁ የሚለው አስር ትእዛዛት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ሌላ ብዙ ነገሮች ስላሏቸው ነው እንጂ ሕግማ አትሻንም አይደለም። እሱ ሕግ እንደውም ጌታ አጽንቶታል። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍሳቸውን ከሰጡት ከምንወዳቸው ከበርናባስና ከጳውሎስ ጋር የተመረጡን ሰዎች ወደ እናንተ እንድልክ ዘንድ በአንድ ልብ ሆነን ፈቀድን ይላልና ራሳቸውም ደግሞ በቃላቸው ያንን ይነግሯችሁ ዘንድ ይሁዳንና ሲላስን ልከናል። አሁን ጳውሎስና ለጳውሎስ መጥተዋል አይደለም። እነሱ እንዲህ ብለው ከሰው እንዲህ እያሉ ያስቸገሩን ነው ብለው ያንን ለማጣራት የመጡት አሁን እነሱ እንዳሉ ሌላ ሰው ማን ተጨመረ? ይሁዳና ሲላስ ደግሞ ደብዳቤውን ቃለ ጉባኤውን ይዘው እንዲሄዱ ማለት ነው። እንደገና ጉባኤውን ደግሞ በቃል እንዲናገሩ ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጭንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናል ፈቅደናልና ከዚህ ሁሉ ራሳችሁን ብትጠብቁ በመልካም ትኖራላችሁ። ጤና ይስጣችኋል። አሜን። የቅዱሳኑ በረከት ለእኛም ይደርብን። ይሄ ምርቃት ለእኛ ይሁን፣ ለሀገራችን ይሁን። አሜን። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ትምህርትን በትምህርት የስተት ትምህርትን በትምህርት በእውነተኛው ትምህርት ቀርፈው ይህንንም ፈተና ሲያልፉ እንመለከታለን። በየዘመናቱ የሚነሱት የሚነሱትን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ትምህርት ውጭ የራሳቸውን ሀሳብና አስተያየት በመጨመር የወንጌልን ቃል ለማጣመም የሚሞክሩትን ለማስተካከል ቤተ ክርስቲያን በየዘመናቱ በሐዋርያት ወንበር ለተቀመጡ ብፁዓን አበው ስትጸልይ ይኖራለች፣ ትጸልያለች። ምን እያለች በእውቀት ያለ ነውር ይላል ነው። በእውቀት የሃይማኖትን ቃል ያቀኑ ዘንድ አሁን አባቶቻችን ያደረጉት ሐዋርያት ምንድን ነው? አቀኑት አቀኑት አያችሁ አቀኑት። ስለዚህ እኛም በዘመናችን ያሉትን አበው ከእኛም በኋላ የሚነሱትን እንዲሁ ሃይማኖት እንዲ በአንዳንድ ሁኔታ ትንሽ ወጣ ሲል ያን መለስ የማድረግ በእውቀት ያን በማወቅ እውቀት የሚለው የእነሱ እውቀት ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ማለት ያው እግዚአብሔር ያስቀመጠ እውቀት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያን እንጸልያለን። ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ ኤጲስቆጶስ እንደ እግዚአብሔር መጋቢ የማይነቀፍ ሊሆን ይገባዋልና የማይኮራ፣ የማይቆጣ፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ ነውረኛ ረብ የማይወድ ነገር ግን እንግዳ ተቀባይ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ ጠንቃቃ፣ ጻድቅ፣ ቅዱስ፣ ራሱን የሚገዛ ይሆን ይላል። ህይወት በሚገኝበት ትምህርት ደግሞ ሊመክር ተቃዋሚዎቹን ሊወቅስ ይችል ዘንድ እንደተማረው በታመነው ቃል ይጽና ይልና የማይታዘዙና ከንቱ የሚናገሩ የሚያታልሉ ይልቁንም ከተገረዙት ወገን የሚሆኑት ብዙ ናቸውና በዛን ጊዜ እነሱ ናቸው ብዙ ጫና ያመጡ የነበሩትና እነዚህም ስለ ነውረኛ ረብ የማይገባውን እያስተማሩ ቤቶችን በሞላው ስለሚገለብጡ አፋቸውን መዝጋት ይገባል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ምን ማለት ነው? እውነት ሲነገር ዝም ይላሉ ማለት ነው እንጂ ሄዶ አፋቸው መዝጋት ነው አይደለም። ምክንያቱም እውነት አሁን እነሱ ውሸት ውሸት እየበረታች ብዙ ማይክራፎን ያለው ሰው ውሸት ይናገራል አይደል? ሰው ሰብስቦ ግን እውነት ራሷን ስለምትገልጥ በጊዜው እውነት እየበዛ ሲሄድ እነዛ እያፈሩ ይሄዳሉ። የያዙትን እየተዉት ይሄዳሉ ወይ ወደ እውነት ይመጣሉ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዝኳችሁን ሁሉ ሊጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው በሚለው መለኮታዊ ትእዛዝ ቤተክርስቲያን ወይንም የአዲሱ ማንነት የክርስቲያን ህይወት የሚገነባበት ትምህርት በሚገባ እንዳስተማራቸውና ሄደው ፍሬ እንዲያፈሩ ደቀ መዛሙርት እንዲያበዙ የሰውን ህይወት እንዲያንጹ ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ ሹመት እንደሰጣቸው እንገነዘባለን። ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኳችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ይህ እኮ የእነሱ ፍሬ እኮ ነው። ዛሬ እና እናንተ የምንማረው ስርዓተ አምልኮ ሁሉ የእነሱ ፍሬ ነው። በደም በደማቸው፣ በእንባቸው፣ በጉልበታቸው ሄደው ቤተክርስቲያን ለማጽናት እና ይህን ስልጣን ሰጣቸው። ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ስልጣን ሲናገር ይህ ስልጣን ለማነጽ ነው ለማፍረስ አይደለም ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 10 ቁጥር 8 ላይ ጌታ እናንተን ለማነጽ እንጂ እናንተን ለማፍረስ ያይደለ በሰጠው በስልጣናችን ከፊት ይልቅ ብመካ እንኳን አላፍርም። ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። አሁን አንዳንድ ክርስቲያኖች መምህራን የማያውቁትን አይተውት የማያውቁትን አስተምረውት የማያውቁትን ያልደከሙበትን ህንፃ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ለማፍረስ ብዙ ነገር ያደርጋል። ያልደከሙበትን ሄደው እንኳን እንዴት ነው ምንድን ነው አይ ግድ የላቸው ምንም አይመለከታቸው። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ለምንድን ነው ስልጣኑ አለ? ለማነጽ ለማነጽ ነው ስልጣኑ፣ ለማዳን ነው። ፍቅር ሳበው ወልድን እስከምን አደረሰው? እስከ ሞት እሱ ከአርያም የመጣው እኛን ለማዳን ነው፣ ሊያጸናን ነው፣ ሊባርከን ነው። ለቅዱሳንም የሰጠው ስልጣን ይኸው ነው። በቃ ምንም ይሁን ሄዶ ማዳን፣ ምንም ይሁን ማዳን፣ ማትረፍ። እንደውም አንዳንዶቹን ከምን አድኖ አለ ከእሳት እየተበላ እሳቱ እያንገበገበው እየተቃጠለ ያለውን ሰው መውጣት አሁን አንዳንድ በዚህ ሀገር መኪና ሲጋጭ እሳት ይነሳል አይደለም? አንዳንድ ሰዎች ጎትተው ያወጡታል ያንን ሰው ሳይሞት በዛች በአንድ ሰከንድ በሁለት ሰከንድ ሰውየው ካልወጣ አሁንም ክርስቲያኖች በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ አሉ። በሞትና በህይወት መካከል ያሉ ብዙ ብዙ እልፍ አረማውያን እኛ ያልሰበክናቸውም ተዋቸው የኛው የኛው ወገኖች ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስልጣን የሰጠን ለማስተማር ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይም እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ጸጋ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ብለው እንደምንጨምሩበት እንደ እግዚአብሔር ጸጋ እንደተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ የአናጺ አለቃ መሰረትን መሰረት ኳል ሌላውን በላዩ ያንጻል እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ። እኔም እዚህ ጋር መለፈልፈው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ካልሆነ በደል ነው፣ ዋጋ ያስከፍላል። አያችሁ? ለምን ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሆኑ አለ። የባሰውን ፍርድ እንቀበላለን አላ አምኖ አለማድረጉ አይደለም። እግዚአብሔር ያላለውን ብሎ መናገር፣ በሐዋርያት ትምህርት ላይ መጨመር፣ በነቢያት ትንቢት ላይ መጨመር በደል ነው። ውሸት ስለሆነ እግዚአብሔር እንዲህ አለ። አሁን አንዳንድ ደፋር ያሉ አገልጋዮች በሀገራችን እንደ በ ይፈሉ እግዚአብሔርን አይቸው ትላንትና ሆነ ይላሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ እንደ በጣም ትንሽ እንኳን ስቅቅ ማይላቸው ያላለውን ያልሰሙትን ያላዩትን አያችሁ። እንዲህ አይነት ጥንቃቄ ስለሌለ ቅዱስ ጳውሎስ እንዴት እንዲያነጽ ይጠንቀቅ አለ። ከተመሰረተው በቀር ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰረት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ማንም በዚህ ማንም ግን በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሳርም ወይም በአገዳ ቢያንስ የእያንዳንዱ ስራ ይገለጣልና በእሳት ስለሚገለጥ ያቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ስራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል። ይቅርታ አሁን አሁን ሰው ሰው ነው የሚፈርደው። እገሌ እንደዚህ ነው፣ እገሌ እንደዚህ ናት፣ እገሌ አሁን ይሄ የሰው ፍርድ ነው አይደለም አይደለም። ሰው እኮ እንደዚህ ነው። ያን ቀን አለ የተቀመጠ ቀን አለ ምኑ የሚለካበት ቤቱ እስቲ እናያቸው። በምንድን ነው የተሰራው? አንደኛው በወርቅ በወርቅ፣ ሁለተኛው በብር፣ ሶስተኛው በከበረ ድንጋይ፣ አራተኛው በእንጨት፣ ከዛስ በሳር ከዛ በሆናል ባገዳል እሷም ሆናል ከወርቅ ቤት ጋር አገደዋል ስትነጻጸር እና እሳቱ ሲመጣ አገዷ እንዴት ነው የምትሆነው? እንደው በስጋ በቤት ወደ ወርቁ ሳትሄዱ ወደ ሰሙ ይሁት እንዴት ነው የምትሆነው? ሰላም ብላ ነው የምታልፈው አይደለም? የለችም እኮ ገና እሳቱን በራሷ ሄዳ የምትስበውን የምታልቀው። የሰውም ህይወት እንደዚህ ነው ወገኖች። የክርስቲያን ህይወት ራሳችሁን መርምሩ የታነጻችሁበትን የትምህርቱን እውነትና ቃል መርምሩ። ወርቅ በእሳት ውስጥ ያልፋል፣ ጠርቶ ነው የሚያልፈው። ብር እንደ አቅሙ ያልፋል፣ የከበረ ድንጋይ። ሌሎችም ግን አይጸኑም። ስለዚህ ትምህርቱን መርምሩ፣ ትምህርቱን መርምሩ። በእግዚአብሔር ፍትህ ተመዝኖ ማለፍ የሚችል ትምህርት መሆን አለበት። ይህ የሐዋርያት ትምህርት ብቻ ነው። ይህ የነቢያት ትንቢት ብቻ ነው። ሊያልፍ የሚችለው ሊጸና የሚችለው ቤትም ቢሆን የሰውም ህይወት ቢሆን በዚህ ትምህርት ካልጸና፣ በዚህ ትምህርት ካልታነጸ፣ በአገዳ ከተሰራ ዋጋ የለውም። ስለዚህ አሁን አንዳንድ አገልጋዮች በጣም ደፋር አገልጋዮች አሉ። ከዚህ መለስ ትድናላችሁ የሚሉ ማለት ነው። ሃይማኖት አለመቀየር እኮ ሃይማኖተኛ አያደርግም። ያደርጋል እ ያደርጋል። ሌላ ቦታ ስላልሄድን እኛ ሃይማኖተኛ ነን? ኖ እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ፍሬው ይገልጠዋል፣ ይታወቃል። እግዚአብሔር ያያል። በምንሰራቸው ስራዎች ከክርስቶስ ጋር ባለን ህብረት አንዳንዶቻችን እኮ ልክ የሰርጋችን ዕለት ቀለበት አስርን ሙሽሪት ሆነን ማለት ነው ለክርስቶስ ከዛ የለንም፣ በቃ የለንም፣ ተጠምቅን የለንም። አሁን እንዴት ነው አንድ ሙሽራ ከሙሽሪት ጋር አንድ ሆኖ የዛሬ ሰማንያ ዓመት እመጣለሁ ምትለው ይሆናል? ይሆናል። ለሌላ ሆኜ ሰማንያ ዓመት ሲሞላኝ እመለሳለሁ ብትለው ታያችሁ፣ እያጠመቃችኋቸው እያስተማራችኋቸው የእሱ ሆነን ነበረ፣ ግን የእሱ አልሆንም። ታያችሁ፣ እንደገና ሲያውን ማሳው እርሻው ነቶ መኸሩ በስቶ ዝም ብሎ ስለበዛ ተሰብስቦ ካልገባስ እንዲሁ የአውሬ መጫወቻ እኮ ነው የሚሆነው። ዶፊዝም ይወርድበታል። አየሩ ሲቀየር ይበላሻል። በጊዜው ነው የሚሰበሰበው፣ በጊዜው ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር ህብረት ከሌለን በሃይማኖት አለን ማለት ውሸት ነው። እውነቱን ብንነጋገር አይሻል አይሻል ይሻላል። ይሄ የድርጅት ስብሰባ አይደለም፣ የዘላለም ህይወት ነው። ወይ መግባት ነው ወይ አለመግባት ነው። ስለዚህ የአባቶቻችን ቅዱስ ጳውሎስ ይጠንቀቅ ያለውም ለዚህ ነው። እኔም እዚህ ጋር ያለው ትንሹ ባሪያው እናንተም የምትሰሙት ሌሎቹ ቅዱሳን ካላሉ አበው ካላስተማሩ ጌታ ካላዘዘ አይነገርም አይነገርም። መከራ ሊመጣ ይችላል። አዎ አዎ፣ ግዴታ እኮ ነው። እሱም ሂዱ ሲል እኮ ካምቦርት አልብሶ መኪና ሲዞ ሳምሶናይት አስይዞ ወይ ሊሆን እንደዚህ አይነት የክነት ልብስ አሉ ሂዱ አላለም እኮ ኮሮጆ፣ ዱላ በቃ ከውሻ ጋር እየታገሉ ከአንበሳ እየታገሉ በእባብ እየተነደፉ መርከባቸው እየተሰበረ በረሃብ በጥማት እየታሰሩ እስር ቤት ሆነው እንኳን የሚያለቅሱት ለሚድኑት ነበረ። የሚገርም እኮ ነው። እነ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ በእስር ቤት ነው አንዳንዱ መልእክቶቻቸውን የጻፉት ቁጭ ብለው የእግዚአብሔር ቃል ስለማይታሰር ይሄ ሁሉ ለማዳን ለማነጽ ማለት ነው። ስለዚህ በዘመናችን እንዲህ አይነት አገልግሎት ልናገለግል ይገባናል። ቀጥሎም እንዲህ ይላል፣ ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ስራ ቢጸናለት ደሞዙን ይቀበላል። የማንም ስራ የተቃጠለበት ከሆነ ግን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል፣ ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል እና የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ታውቃላችሁ ታውቃላችሁ። ኃጢአተኞች ስለሆንን ትሑታን ናቸው አውቃለሁ። ሁላችንም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በጣም ትሑታን ስለሆንን አዎ ለማለት አንደፍርም። ለምን? ኃጢአት ስለምንሰራ ኃጢአተኞች ስለሆን ግን እግዚአብሔር ያሳድግላችሁ። ልክ እንደዚሁ በአርባ በሰማኒያ ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆነናል። ቅድም ካህኑ መንፈስ ቅዱስ እንካ ብሎ ሲሉ ማለት ነው። በስልጣናቸው ቅድም የማንነት ስልጣን ተብሏልና እንዴት አንጸናል አያችሁ፣ በዚህ ስላልጸናን ነው አዎ ለማለት ነው ግን የተዳፈነው በውስጣችን ያለውን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በንስሐ እያጸዳን እያወጣን ወደ አዲስ ማንነት በትምህርት ከመጣን በእርግጥም እግዚአብሔር በእኛ ይጠቀማል። ሁላችን ኃጢአተኛ ነን። ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ከኃጢአተኞች ሁሉ ዋና ነኝ ብሏል። ኃጢአተኞች ሊያድን የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የሚለው ቃል ሁሉ እንዲቀበሉት እውነተኛ ነገር ነው። ሁሉ ሊቀበሉት ይገባል ካለ ካለ በኋላ እኔ አለቃቸው ነኝ አለ። በቃ የኃጢአተኞች ዋና አለቃ እኔ ነኝ አለ። እንግዲህ እሱ እንዲህ ካለ እኔ ጋዚ ያለው ምን ልሆን ነው? እኔማ በደለኛ ኃጢአተኛ ነኝ። ሁላችንም ግን እያነጻ የሚቀድስ የሚያንጽ የሚያነጻ ተብሏልና መንፈስ ቅዱስ እያነጻን እየቀደሰን እያበረታን እያጽናናን እየደገፈን ለክብር የሚያበቃን ነው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ ምን ካለ በኋላ ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ይኸውም እናንተ ናችሁ። ይሄ በስጋ መግደልንም ብዙ አያመለክትም። በትምህርት የሐሰት ትምህርት ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም ለማነጽ ነው እንጂ ለማፍረስ አይደለም ብሏል። አይደለም የሚያፈርስ ሰው አለ እዚህ ጋር የስህተት ትምህርት ማስተማር ክርስቶስን የማይመስል ትምህርት ማስተማር፣ ወደ ክርስቶስ የማያመጣ ትምህርት፣ እግዚአብሔር ያላለውን ማስተማር ቤተ መቅደስ ማፍረስ ነው። እግዚአብሔር ያፈርሰዋል ያለ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ የሚዋሽ ሰው አለ። ትምህርት እኮ እንትኩ እግዚአብሔር ያላለውን ለምን ቢቀርስ ለምን በእግዚአብሔር ይታፈራል? ለምን እግዚአብሔርን እናፍርበታል? ያሳፍራል እንዴ? ቅዱሳኑ አሁን በመከራው ሲያልፉ በቃኝ ብለዋል እንዴ? አላሉም እኮ እግዚአብሔር አይታፈርም። ይልቁኑ ከእሱ ጋር ሆኑ መከበር መቀበል ይሻላል። በኋላም እንዳይለን እሱ በመላእክት ፊት አላቀም ይላል። ትላንት እንደዚህ ሸሽተ ሄድ የለ አፈረብኝ የለ እኔም አላውቅህም ይላል። እንደሱ እኮ የሚለው በስሜ የሚያፍር በእኔና በቃሌ የሚያፍር የሰው ልጅ በቅዱሳን መላእክት ክብር ሲመጣ ያፍርበታል ብሏል። ስለዚህ የሐሰትን ነገር እያስተማሩ የሰውን ሕይወት ከማፍረስ እግዚአብሔር ይጠብቀን። እውነትን ተናግረን የሚያንጸውን የሐዋርያትን ትምህርት ተናግረን የቅዱሳንን ሕይወት ወይም የልጆቻችንን፣ የቤተሰቦቻችን፣ የወገኖቻችን ሕይወት በመንፈስ ቅዱስ በቃለ እግዚአብሔር አንጸን ክብር እንዲወርሱ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። ለዛሬ በቃናል። የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አብረ